logo dos vídeos de suscripción e instalación, vamos a facer un pequeno vídeo reseñando rapidamente como é un SUSE Linux Enterprise Desktop 15 Servipack 2. Vemos que non hai moita diferencia, Primero se lanza a Group, después aparece, aquí sí que hay un poco de una pequeña diferencia gráfica, que optaron por este diseño. Y ahí vamos, aquí ya tenemos o escritorio nome, que funcionaría así. Este sería equivalente equivalente un menú, que nos permite ver algunos accesos rápidos a aplicaciones, o menús menú seral. aquí temos, por exemplo, un navegador de ficheiros, o LibreOffice, un servidor de mensaxería, eh, un cliente de correo, Firefox e eh, un visualizador de fotos. E aquí temos todas as aplicacións. Aquí eh, podemos, por exemplo, ver cómo, cómo se configura pantalla. Como ves, a diferencia de, de plasma, as opcións son moito máis básicas, non? Vemos que aquí todo é moito máis, entre comillas, sinxelo. Vamos ver, por exemplo, o gestor de ficheiros que tería esta pinta que realmente non é tan diferente, pero tampouco é igual. Mais alá dos cambios de, de aspectos, pois temos moitas menos opcións de cousas que podemos facer. Aunque moitos atoparán isto máis que satisfactorio. Incluso podría decirse que cantas menos opciones Mejor, si total a mayoría las no las usas. Esto sería pinta que tengo Quitaríamos Las redes para configurarlas Esta la cableada, No tengas redes inalámbricas, podría telas si hubiese un adaptador wifi conectado. Aquí a configuración Aquí asociacións de usuarios, sair de sesión, preferencias da conta. E aquí un acceso á configuración ou as opcións de apagado. Aquí vedes que o, o lanzador ten un pequeno punto línea azul de baixo, eso é de que hai unha ventana aberta ahora no, ahora sí. Ahora vamos a abrir Firefox, por ejemplo. No canto de ter, como teníamos en, en Plasma, los escritorios tradicionais, una barra de la parte inferior da pantalla en la que temos os lanzadores, que son nos permiten conmutar entre paquetes, aquí temos aquí. Uns iconos ben grandes no canto de no canto do nome da, da aplicación. Plasma nos salía Firefox, Dolphin. Aquí nos sale un icono grande e outro icono grande. Que haya aquí podemos abrir máis, por exemplo. Temos dous, dúas ventanas de aplicación de Dos gestor de ficheros, Nautilus. No nos indica cantas, pero nos permite acceder a elas. Ademais, ao pulsar vemos que nos pon esta vista así curiosa para que, para que podamos seleccionar tranquilamente cal queremos. E igual que antes que en Plasma tiñamos espacios de traballo, aquí podemos ter tamén varios espacios de traballo. por ejemplo LibreOffice, abrimoslo aquí. Y eh, si pinchamos en actividades, pues podemos ven crear un nuevo espacio de trabajo o ven acceder ao, anterior. O concepto de actividades en Plasma é diferente que aquí, que actividades é o uso que lle das ás aplicacións, na mentres que en Plasma as actividades son unha abstracción da idea de, de escritorio. Se isto é un entorno de traballo, un escritorio, a actividade é unha abstracción, é o mesmo que isto, pero máis eh, a un, a un nivel de complexidade maior. Da forma que podemos ter en cada actividade os nosos propios escritorios, as nosos propios áreas de traballo, cos nosos propios widgets, con nomes identificativos, etcétera. Entonces cerramos aquí esta aplicación y vemos que nos pecha nuestro entorno de traballo. É todo así. O menú será o estilo non moi diferente do que facía Macintosh, Macos, cálculo. E aquí vemos que nos ten o menú de LibreOffice para que poidamos abrir pois, un draw, un documento de Impress, unha folla, outra folla de cálculo, una folla de texto. E así. Sin embargo, si vamos aquí a a Firefox, pues temos a opción de unha nova sanela, navegación privada e pouco máis. Bueno, isto é o, a instalación por defecto de SLED. Como, como vimos, ao engadir o repositorio Package Hack, principalmente podemos instalar moito máis software. En ese sentido non hai diferencia de como funcionaba en Plasma. A apariencia gráfica das aplicacións é diferente. Eu topo máis cómodas as aplicacións coas librerías Qt, estas son as librerías GTK, Aquí, por exemplo, podemos instalar Dolphin. Se nos gusta máis que o que o propio Nautilus. Estas son as dependencias que nos pediría. Creo que bastante optimista do que necesita. as aplicacións pois instalarían normalmente, igual que, que en OpenSUSE. E o importante sería que a hora de engadir repositorios, pois a idea é ter os repositorios de de SUSE. Hai moitas aplicacións que teñen por ejemplo, por ejemplo aquí, ya podemos decir que nos busque solo pasuse. software que poidamos querer e que non este no package hat. Vamos a ver si este ten. Aquí está. Ben, como vemos, aquí temos, eh, a buscar writer, por exemplo, nos salen Tumbleweed Leap 15.2, 15.1 e tamén nos sale SUSE. Estes son repositorios compilados para ser usados con SUSE. Basta con pinchar aquí e ver cal é o repositorio que temos que engadir. Neste caso sería o factory, se queremos instalar a versión 7. Agora estamos coa 6.4. E engadiríamos este repositorio. Entonces, a idea é intentar evitar usar estes repositorios que poden usarse porque o base é o mesmo, pero o sistema gráfico non necesariamente, e algúns paquetes pode que non necesariamente sean iguales, pode ser que teñamos outra versión según actualizacións, parches, etc. E unha vez que non son iguales, se instalamos software que está compilado para algo que realmente non temos, pode eh, ter, ter algún fallo. entonces o mellor é instalar o repositorio adecuado cando existe. Si no existe, pues podemos, si es muy necesario que instalemos ese software, pues podemos probarlo con versión equivalente de OpenSUSE. Aquí tenemos Dolphin. y baixo GTK tendría esta pinta. pero vemos que é moito máis rico en características, en nocións e en todo. E nada máis. Con isto concluí o vídeo e con isto penso que, que xa temos cobertos os aspectos de SUSE Linux Enterprise. Al menos para usuarios, eh, digamos, domésticos ou autónomos que poidan querer un soporte comercial no canto de un soporte comunitario como é o que ten OpenSUSE. Sin máis, grazas por ver o vídeo e ata a próxima.